台湾跟中国的关系就是非常的怪啊给台湾的压力比较大一点 안녕하세요 마카오 권입니다 오늘 제가 경주로 왔는데요 여기 와서 대만 친구를 한 명 사귀었어요 근데 한국에 대해서 굉장히 또 많이 알고 있고 한국을 또 많이 와본 것 같더라고요 그래서 이 친구에게 이것저것 한번 물어보는 시간을 갖도록 하겠습니다 니하오 니 안녕하세요 从台湾哪里来的呃我台湾台南 来了韩国多少次呢？五六次以上了，这么多呀！啊，都来玩什么呢？都来吃东西，都来吃东西。那 <laughs> 像你们的 kimchi，我就很非常喜欢，不管吃什么都有 kimchi 可以吃，哎，我就很开心。 <laughs> 那你喜欢韩国吗？呃，不喜欢就不会来那么多次。 <laughs> 喜欢买什么韩国的东西呢？呃，当然要帮老婆买一些化妆品之类的，还有帮女儿买一些明星要的东西。台湾也喜欢韩国化妆品吗？这点就不得不得不佩服你们韩国的。 因为你们的行销太厉害了，你们从韩剧开始渗透到台湾的里面，所以你们那边韩剧的女孩子都漂亮，男孩子都帅。那所以台湾的女孩子甚至男孩子都会去追求说，哎，是不是可以像你们这样这么帅这样子？ <laughs> 那所以就会有一些喜欢用你们的化妆品、保养品之类的。那刚才你说在台湾看到韩国人都比较帅、漂亮嘛？ 那来了韩国都这么帅吗？哦，这个问题很好哈。这个 <laughs> 其实看到漂亮的真的蛮多的啦，帅的也有啦，只是说看起来好像有些会脸型各方面会有点点一样这样子。你觉得韩国的哪一些方面比较优秀？我觉得你们的民族性很强。嗯，哦，让我们外国人来看的话，你会觉得你们韩国人是很团结的。 哦，我觉得你们这边也相当有礼貌，尤其对长辈这个部分哦，我觉得非常的尊重啊。能看得出来吗？看得出来啊，好像一定要等长辈啦什么之类的，有些小动作可以感觉得出来了，但是也是感觉得出来有点大男人。嗯，对，还是有。还有台湾人不是很喜欢棒球吗？哦，那你觉得韩国棒球厉不厉害？呃，哦，这个哈，这个是必须要承认，韩国棒球真的有一定的水准的哈。我们台湾哈。 也是很喜欢棒球，但是我们很想赢你们。前阵子那个 U18 刚好赢了韩国，你知道我们台湾有多开心吗？我们终于又赢韩国了。因为在很多运动场合上，哈，其实都把韩国当成是一个很可敬的一个对手。赢了你，哎，至少我们就很开心这样子。哦。在， <laughs> 那你现在都来了五次嘛？那第一次来韩国有什么印象呢？呃，其实有一件事情我蛮感动的。 就是看到一些景区啊，会把我们中华民国台湾那个国旗给放出来。哦，那这个是在其他地方比较少看到的哦，因为像你也知道，台湾跟大陆的一些关系啊，可能这个其实是不允许被拿出来的哈。嗯，那我们看到的话，其实我们感到。台湾国旗를잠깐흔들었던것이화제가돼서이게정말일파만파커지고있습니다잡을수없을정도로커지고있그때대만에서그런선거가있었단말이총통선거 要景区有看到的话，我都会拍起来。像到南怡岛有没有？南怡岛要坐船过去，上面就有那个，我就把它拍起来。那我们看到的话，我们自然就很开心。那我们就觉得说，嗯，韩国好棒，嗯，可以放我们的国旗这样子，这是一个。 好兄弟的感觉。嗯，台湾跟中国的关系就是非常的怪啊，非常怪，给台湾的压力比较大一点。最近有没有看到在韩国大街上蛮多珍珠奶茶？台湾珍珠奶茶，珍珠奶茶有，刚刚开始特别红起来。哦，是哈，你们喜欢喝吗？我们喜欢喝呀，很多地方都有写叫台湾珍珠奶茶。你觉得都是从台湾来的吗？呃，我先问你哦，你知道珍珠奶茶的珍珠是什么东西做的吗？我不知道。 那个其实我们叫做粉圆呐，台湾在早期哈农村社会的一个小甜食，因为以前台湾的糖很贵，很少吃到甜的，以前都是在种田，可以加点糖吃的甜，然后又可以补充体力。嗯，哦，那是有一次有一个人不小心把这个跟奶茶混合在一起，所以才会有珍珠奶茶这个东西出来。哦，现在日本也很流行台湾的珍珠奶茶，而且把珍珠加到其他的料理里面去啊。那个韩国我是没有喝过了。 我是美国，我觉得好贵哦。啊，在韩国好贵，贵一杯台币大概四十块到五十块左右，太便宜了。四块，我已经觉得很贵了。我讲这个珍珠应该是应该是台湾这边进口过来，应该是没有错了。但是那个会胖哦。 <laughs> 呃，年轻朋友就是鸡排，比脸大的鸡排嘛，这么这么大的鸡排，然后配珍珠奶茶。好，明白。那谢谢今天这几天玩的愉快，经常来韩国。哦，谢谢，谢谢，感谢大达，一起来，感谢大达，感谢大家。